zinyumbi mahmud jini mwemitamale mirundi lwaki opposition egamba okulonda kulindiremuko bamale okutereza enteekateeka za roadmap ne bwe lwali tugenda okwefuga mengo liolized titeyina future teri prepared mengo delayed our elections naye tukanayenga munaana okitobola okumulwendankaga todikira isono independence mengo tinot have planners nti we are going to independence what will happen nedda mubulipo nedda mukitwekuvukakapokatwevukako it was only in uganda where the colonial government had to enact a law to protect voters to vote for independence mengu bijibibanwira because mengo was not prepared mm -hmm. other parties were prepared mengo drag das to lancaster go to kenya the canu machine was entrenched you could not own, you could not play politics without a can card ng'obugagga bwonna waliwo omusajja baali bamuyita gondi moyi museveni takozesa na bya moyi ye kyenyata yakugamba nti once you defeat a minister you become a minister ye yalonda kabineti omulundi gumu moyi manya kenyata you defeat a minister you become a minister is useless moyi yayina enkola nga teri munakenya ateewola sente mu banka yakuyitanga nakuga nti gwe mirundi diwa property ni kenya no why i don't have money nagaye jangu ne mukazi wo mwitaina mukazi yabafumbira chai yakolachi abakazi bajukira mangu eyo ya mboga iyo ya nyumba za azwa mukazi kati nakubira wa kenya commercial bank mm. jivu mirundi eron guaranteed by myself mwepanke kwa ulabe yatunda basi za Raila Odinga kusirawe prices ne in spite of this he was defeated kanu machine tojereka ku NRM is not an interest party okubwa sento okubaliko Museveni lwali genda lwekigenda tichina biyoni nti DPHI headquarters UPC bachi aliwao uh -uh. Ah, nga mwena ale mu cheche babezao nga oli alowooza nti pulezidenti asobola okuva mu kitundu kye ye naabeera sekitale geno nga bbaawe yali mu kampala yeexecutive direct anti batulonda nti mbabazi abeera women league mukazi we ye naabeera sekitale geno where do you find sente bazirya naye nga temulina supportmuli artificialwafulotiate babalonda sente obaguzi bagenda batotoma abasajja batuli bubi natwala kano it is up to you okujajinga nti nze famiry ya kinyata eyina lulu once weproduce president tewabayo mulala alya fe kitumaze kiri fekasatufuna obwa pulezidenti tetukwata kirala kati muno olaba bali mu bizinesi zaabwe kakati nkubuulya ne gamba in zambia nekibiina ekibiina kya unip kyali entrenched ekyakawunda keke one country one nation that leader kenneth kawunda kiriba teyamukuba e, e, e burundi ndanda ebamu omwezi gumu there were many hutus grew up in france ya bamu omwezi ogwo yakuba buyo yakalu 18 yafuna 85 percent wano e rwanda oyita wakuzanya e in rwanda gwe mwena mwena mwogera kye mugenda kukolera rwanda tuvuma kagame kola uyogera bibyo yogera bibyo how are you going to develop how where do we differ kubanga mu communist countries societies command societies the political comes and produces a policy and you can qualify you can criticize the methodology not the idea how are we going to do this mm -hmm. yes methodology eh hey. You could say the methodology, not the idea. The idea is perfect. Why? It has come from the police bureau. Mm. Hey. Eh. naye tebesimbawo abantu be rwanda tebesimbawo nafuna 99 yes bwebanga eyemu ekuwakanya eyemu kitegeere ku mashinale gyoyina nofuna yemu ekuwakanya nene nnyo nene nnyo kakati nze tolaba bwebayugambo simanyi bamujja ku pologulamu nalabye ekisiru kikatundi kya monita nga kitaddeko ogufaananyi bwegutimbu pologulamu zange bazijja kati njogereza ku mutwe gwa nnyoko why don't we allow these people to proceed kati njagala nkubuli hmm. oyo mm. tumwebaze yakama i swing yo te tumwebaze mu bam koti ne, na, na ne koti ne wunyu obushuma tasubola wante wali onti dana nkube te wali ndi mukakanije bam twali am stretcher i've gathered information about these people Margaret wa president wa kwa mirundi is facing haa tugende mu koti kakati njagala nkubuli if, if it was true that Kalisa was going to be sold and the one how do you allocate money to yourself is are you caught these people are stupid they, they are idiots they lack the brains how can you allocate yourself the money how do you find that eh, kamakakaniza inazino go inazino measurement ichi no valavi mitwe they lack the post because of lack kakati njaka nangubuli if there is a, a case against me hmm. baajiteka kumfudu mfudu yeta yangu a case yo gena mkoti baajiteka kumfudu bakuguwa vila gulu oba mu UN bakyanoonya bujulizi bali bakanga mbu string of cases kakati yo yo yo NBS bagenda ne wa president ne bamunnyonnyola nze mbawulyanga boogera nti baabagamba oyo musajja tayinza kuddayo the man is super arrogant buli buli radio yonna ne tv gwe this idiot ni monitor the cartoonist katonda na iya kula banobe la cartoonist kubato ina magizi atuwa di editor cartoonist muleke kari tuzeyo tuzeyo these are entrenched eh, systems neba londa baki zoku londa why is it that Besige does not want hmm. banoba naba agundi chigenge changu babukulu echiba ganyo kulonda na wani kakatawa kangenemba gama what exposes Besige Besigye, how did Besigye come about? Wila katapu kanga wekali. Ndoza nja kusaba prezi, nade ngeenda kusaba kagabano. Maisa agala badona bazungu, utabu wangi bajabu chusa. I wanted to, to reproduce all of these books. Walono umu ntumu, ali mu America ya gambi agala consignment. Several, several, but nabu likundi ya, but very productive. I nabu jiyabu sanga mu universities, babu jiyawano ni babu tuwala. Mm. Kakati, chukula nti akatapu kakamu, wanubaka teka kusira basi. yegonde tebakasobola kuba bagala mu babbi nabafere ekyamuleta mubbiri ye mubbiri gumu bwe yajja bakya bamuleeta western elit ababbi mu gavumenti be bamuleeta nti semwogerera ayuyizza nnyo gavumenti it has dawned on us that Museveni is not as strong as we believed. Norway in the future, let us block the opposition door as Museveni controls the front door. This is strategy. This is why Besigye gets money. Besigye is, is the only person who has remained in the opposition. Why? Our ba mafia, abali mu government bebamuwa sent. When Besigye is arrested, he is quickly released. BSG is taken to court to be released why freedom fighters are released in court uh, ah, it kakani jagala nkubudi explain to me the current situation and when Mr. Justice Ogola principal judge ruled that BSG can be nominated in custody if BSG mm -hmm. could mm, win at mm -hmm. that mm, time mm -hmm. while in custody the situation now and custody which was worse katukukwechi katukubileko mungalo mu Luganda tuchitegeere eh. nti mu kiseera kiri besige lo yali mukomera eh. omulamuzi ya rulinga eh. asobola okulondebwa okuno meeting bwa gali mukomera so choli mukugamba kati nti which which which is be, a better situation in now ngatali when he could win why does besige fear that those who voted him in the last elections will abandon him hey, why why why doesn't he be, why does he believe nti obulu bwe nafuna luli nga dannabufuna mwalaali aba what has besige done to these people mm-hmm. kubanga mm -hmm. zemmanyi abagundi eh? abaopposition baagala eh? roadmap ah, ah, erungamizibwenkugambye kyogenda kiddamu what i know besiges biggest challenge was bobi wine because the trend eya abataagala museveni njibala navagant follows what we use every 40 between 40 and 50 years society changes the tusis went to rwanda after 50 years germany united after 50 years soviet union which was very repressive and entrenched system after 70 years the people of benghazi came back to tripoli after 40 years obwakabaka bwakomao after 20 years butagala tuwina direction mhm. ekikubanga kikutegeeza ki what does it mean nti kampala tali mu buganda lwaki nti buganda bwe yagezaako okwefuga nga munaana okitoba lukumulwendankaaga yatwala kampala n'entebe abaalegiko ne bagaa nti no kampala was built on leven collected throughout uganda era ekikyaliwo kati kyajja ne mu c a yonkovu yava wali mu 1960 era yajja mu c a 1995 why the people who witness mengo's declaration of independence are still around kikikutegeeza kakati pulezidenti museveni amaze emyaka asatu mu etaano mu buyinza ekitegeeza omwana yali mu lubuta ayina asatu mu ena naye hmm. abekyenda webali abekinana webali hmm. hmm. abaataano bayina emeka abaana bayina emeka ekitegeeza ate ye polisi eyabavubuka bwe yagijjamu bigirimaana n'agiwoono oba yamukolera ki bagamba mbu mukiwezi nayeza obukiwezi bwe sibulaba mukubane muyuya buli lwanne erekako mukubane muzayo buli lwanne mukiwezi ki watepe ofu mukiwezi then amwemuwe mukiwezigoberayatumiddeko is the enemy of message the enemy of message is bobby white hmm? and mau omulabe wani eh e, eh, ayabuluza nkugambi nti abantu abatayagala museveni tetulina kyetubakoledde nti gundi bigirimaana ate bamujja mu usi ne bateekayo no ekintu ne kifa kifu oliako sente zabavubuka abakadde abakadde aa e, e, projekiti yabavubuka nakiwala bwagizanyiramu nakiwala bwagizanyiramu kakati enemewa e besije njagala besije abuulire hmm. why does he fear obwerabye okujjako nnaku zino abasamize lwebewaggudde abasamize baali bakozeeko sensa sibasoma ekololo naye gwe okimanyi nti nebasinza amaanyi wano so besigye esi problemu ye besigye tafaayo who is losing people museveni is losing people abantu bamukyawa abali frustrated ababiddwako abavubi ne babba ennuuni yaabwe nalabye ekisajja nga kiina omutwe gulinga engoma endeege mbwe empota mugirabe ento empota bazireetera mu mpale waliwo agenda mu nyanja nadira empota nagireetera mu mpale mwe mubakiiza ne bagenda ne bavuba ne mubakwata mbu waliwo ekikolebwa ani alawuna ennyanja nedda ani alawuna ennyanja naye nga nakyo kigjeyo omutwe gwakyo n'abavu bine mulumbe nyanje ne mukuba amato gabo ne mubbe ne mubba ennuni mu Uganda mukaka katonda we yatonde importe tali mu nnuni izo nali ni Uganda walu importe tali na nnuni tali na nnuni n'abavu bine mubba bana we yonna atende basirika bote boogera kakati the issue is who is losing if i was really in opposition who is losing kubanga bo bano era bakulaga aloganse yaabwe ekibakuba tukiyita banyankole kweteerana syndrome bugisi kweteerana syndrome ti the moment you think nti gwe mugisa muntu besiki netumukunde mumusobola okufugika gwanga fetusigala kuno mumuba mulese mudidde uganda mugifudde banyankole kweteerana cooperative union the difference between a state and banyankole kweteerana cooperative union is that de banyankole kweterana ku party union bilongozi tu banyankole they can sit and direct their leader once you advance that primitive thinking to the population the, you are inciting us to bakubira ddala as long as you bring you think nti banyankole kweterana strategy where banyankole can sit and decide nti mwe kati tusazeewo mukisa muntu bwatabanze abeera gundi eh, tumukundi bwatabanze abeera bwe eh, iziti banyankole kwetera na cooperative union we stick to museven gwekyolaba yes ati kyekibakubye kakadde kuga nti ekibakuba olwaleero mutemunakitegeera nabagamba nti omwana kasabanga bba sente ewaka abatigomya ku ssomero bwali akamulali sooke mumbuuze nga mufukamidde kituwapa kulangafu abagenda e nisini nzomanyiti kitange ya ina bakering okugenda kuntu wana kusomera bana vanuwa nila ntuwala banzi kumi na bili Hmm. zakabalagala kitaawe aba yayavuwadde obanga ensawo bagiwanise waggulu ekkooti takyazibbamu <laughs> abakazi balina enkola ab'omukyalo abeera ne muganzi we omusiguze abavubuka abo abato ye tagula nnyama gweoli mu ddiiro olinda enva twabulabanga obwana obuta akakazi akajja n'omukazi ewaka kakutta ebbakuli batwalira oli omusajja alya omusiguze bwe hmm. nga tonnalya kakati you don't know what has made Basically, to panic. Museveni has squeezed the source of funds in the government and have been authoritatively explaining that Besigye relies heavily is financed by mafias in the government. Besigye does not attack mafias, attacks Museveni. If when the mafias want to grab arcades, Besi will keep silence. Besi, a medical doctor, has not talked about shortages in hospitals. Bebe adabi ugira ko. Kumutimba gano. Bigala siri. Nabulia naba ntuwe ndia, ah, oh, nevila na nevila. How many times has, has he gone to this hospital? Bano ba Diana ba ve. Batu mweba ze ba ve. Museveni abadalu wanyisa gurufu ye. Bwajinyizi. How come? Ti Museveni, echiri kwa Museveni chako ze ba, ba mafia yochimai. ekisinga okuluma ah, dr besigiomugamba nti akolera bamafia yasooka famire ye bali omuka abadde atujooga ali kumbiro nalaba pikap eyingidde ewuwe ayingira ngombe <laughs> agamba bamukimi tumwebaza azunga buzunzi yategedde ku lisitaliiko bwanzungirako bwanzungirako bwanzungirako zongera muli nze nakugamba nti ogende bakusasule 5 billion mu hoteri this pap no brains ye by up a hotel and the permanent secretary is my sister in law sikozesana woteri yange Kwa in future erubyaffe was influential pedal in your note nze ngaomugezi nkugamba amanyi future museveni kyabagamba ti akatali kabbaoli Borio Sura mulyango nti mu future bajja kubuuza can you tell this commission convince this commission mr tumwebaze that this was a fair deal given the fact that you mulamu was in charge was a permanent secretary naye nze ngaomusajja omugezi nkugamba in fact it was influential pedling i would have used my hotel mufuture tebalina future insulation alogansi yokka mbu tujja kujja kumpe omujijiko bebabatte yes temuyina magezi sijja kubalowoleza kakati the only thing besia has been heavily relying on funds from government for his campaign museveni has blocked the avenues of generating this money tell anybody mu government muno ate yabagambye nti eno financial ya yadde ekikumi tebajja kitwala kati kankubuuli museveni yagenda nagamba naggala kino ekitongole kyendangamuntu nira nira nagamba nti abapoliisi musasulire sente ku ndangamuntu amakutiya tegajjudde wape master ate hmm. abafere balina gye bajja endangamuntu gwe sigundi ba heads of parastatals bababuza niya tuwalanga sent answer write a security report chengamba sources za income mchizo ugamba dr besiji za senta ababa deba financing besiji ababa deba msefe nibe njini besiji does not have money msefe umayize mbaka amba ti ababi baba sinza ama gezi to be safe you cannot be arrogant and be safe a safe must be a very good strategist a safe must be able to cover his foot marks. Let me tell you, if today Singapore go back to the and you establish a new one there, mm. are you not provoking these people? Are you not confirming it to Ababa? Hey. Eh. Yes. Banda Baba? Hey, eh, kuja konga wega senava lana. Women do it. Kamurumi and Fumbiruana Kumurira, and we will kill you. Kubanga agenda Kugamba, to go daughter Wanyama Kagi. omusajja omugezi nga maleji y'omukazi etabuse muwe six month mm. e hey, ngaali yekka so that you tell the man your god had six months to reconcile with your wife your former wife don't blame me naye bwanoba nomuwasizaawo bwakutta mutuufu bwe badde okozinga trabe wange kakati museveni bwamala okugoba mu revenue authority nakuteeka ku bbali wali owummulemu nodduka emisinde n'ogenda okuba ebipande nti ogenda kwesimbawo kitegeeza ki nti aa gwe kankulage nti tonfuga nabaga hmm. nti nicolas owokubiriza nicolas yasembayo okubeera za walasha yayina omusajja ngaamutawanya nnyo nicolas yayina ebintu bibiri yayina omwana we ngaagwensimbi nenga luwa kasajja kazanyirizibwe kati kamuzanyisanga nga tagwa nsimbu ngate omwana amwagala nnyo tekafugana yenako ne kafuka kako kabaka akazanyisanga omwana agwa ensimbu balidazo bakolera ekintu kitono nnyo akuko akazanyirizi kalina amaanyiaba omwana bwekabeerangawo ne kamuzanyikiriza nga tagwa nsimbu hmm. nikolasi yakwata omusajja eyali amuvuganya ennyo ngaamuvuma naga nti bamwenike kalabba naye nga bagenza omwana kakalaba nabo babe ngaaba museveni bwe bali naye bwba tikulusegere bamunju abamu bamunju kulos kakati manyi bwe batya baga nti ono bwetumuyiwa era ffe tuteekawo owaffe mm, mm, mm, waliwo mutema butemi erikopita tezisituka ku ttaka mwe ani abaagala disika gurupu akababbi is very arrogant and isolated nemumala mukikwatako nemumuyiwa tewali afuluma ntebe mwe abantu babalinde emotoka emu yokka yeyita ekabalagala okutuuka ewasudiru ku bwato bwammwe eyokubiri teyita omusanga babateeze is popular here mubabbi bano ababbye buli wamu ne babba ennuni ne babbaki akaidiza abantu ne babbaki mwe muli popula mmwe ani abamanyi mugende mumpabire mujeyo amanya gammwe nga mwasirika olaba oyo bwayita mu kibuga n'omutwe gwe nga talinnya mukakanira labe mukakanira sura ntebe ku airport kudukira munyinyi ya migugu kati nze bagamba nti museveni akutte ku sente eziri mu government ezibadde ziweebwa besigebesiazinomane kyoyogedde bannayuganda kye bakyewuunya ah. nti omulabe wa besigye bobi wine eh, ah, ah. anti bobi wine yaza okusipulinti nga kyovala yakubirwawo bobi wayini bamugana okuyimba sente zimubula afukamirire bali mm -hmm. mafia yamukuba eno kuba mafia kyebadde ekola ti mafia ebadde ereetira olwokuba ebadde ku lusegere lwa pulezidenti ng'eyina poropozo zeereeta n'azikkiriza ke katabo kan kano kene kugamba tukiyita trajony horse politics of uh, eh, trajony horse ndi museveni gwe bamuzanyibamwavuwaza naye nga besije petro sesoni zezikola kubanga ono yali azze mbawo tebamwagala chivula wabadewo gurupu yaba koja segonesi kukurula mao mao suwa haba nubabesi mao mao wawa mao weno jensonzi tukanti nsonzi mwachuri weno <laughs> tukanti nsonzi kwekerezi yoba mengo weno eno eno eno eno mao weno <laughs> yeta sobala kufamu nipo mkolotia mbu weno kakati politikisi wabwe netu mkunde chamulita nti tomukonde ajja kujjawo besige abantu bakoye nnyo besige emirundi etaano katuteeka era muleeta tumukunde era muleeta tumukunde you take other people uh, uh, for granted that they don't have feelings but is mukunde a cerebal product anti kyenkubuulira mu bonna emabuulire mm. mm. bw'olaba lwa omusana ku kadi y'obwa lwomusana is the most dangerous person as far as nrm is concerned asamulaba lwomusana yalangiridde anti ayina muzibu ki anti lwomusana yaali bwati lwomusana ye tufaanagana hmm. tafugwa yabalimu okutegeera nti lwomusana yali yava mu bwavu self made person nagende makeri nafuka hedi wa gaidi within a very short time attracted the attention of the president nagende wawe navuganya kati be chaba kolobu bi yajja mu CA bali temye mu constituency biri ne mukwezi natwala konono natwala ko tayinza kubaso atita ine bamutadde mbwala dishi no obwonga bwo bwamaite atite bulagirwa nze manya abantu betufanagana nti ruwa musana tufanagana mm -hmm. for set up for made people cannot receive instructions are not advisable no bwa determining nga ye ye yakona ekisenge yekka wira ka spare part kati uh, lwomusana kyagenda omupakola mm. yagenda kuba sekando zizino zonna ezabanakalema eza sekando zabana ah. ababye eddagala nga pulezidenti yalagira 81 biliyoni eza bundi eza masikisi mm. bagenza okukebera mu sitowa nga masiki mweziri bagabyeyo disuliti bbiri kati zaalazeewo kati buuza abanaitiri baleetaki nabona obulala bwe bateekawo omanyi nti ne lugunda teyali mulwadde okusinza ku miso ku nsonda za miso <laughs> lugunda yagenda okukebera sitowa yemmere mu prime minister office nga temuli abantu abayambi be eh. babazuula nga balina covid ah, ah. kwegenda mulumuddwaliro lugunda agenda okugulawo sitowa yemmere nga temuli ecolapsed uh-huh. amuteringi yo era kakati amagezi gebakoze bakugambye <laughs> naye abasajja bano bagenda mu refugee campus nebajjayo emmerekati bakugamba abakongo omutwalo gumu bayingidde bano abasajja museveni tabasobolaoyonyonyonyo nebasekulwa mu kinu oa nti charles romushana beredeire alina valu nkubulidde nkugambe nti ajja bakuba nnyo this government wano letmiteryo tusibe sente mm. sitera nnyo kusiba nnyo naye mm. kansibe bwenti mm. nti 60 ekisenge kya museveni nerekitwa komisioni bajja kiwaguza tujja kuba enkuŋŋaana abantu is not vesige is museveni fighting his own mafias who cannot allow a, a scientific election nga tebabbye bagenda muwangula mukoti mu kampeini muno mwebabbira hey. Eh. waliwo omusajja yalinda nga abba mu myaka etaano abba gumu abba mugumu ku luno bimusaze nga bimusala bitya i'm ah. telling you is museveni is not fighting opposition museveni is fighting his own mafia in his government through scientific elections scientific election tebagenda zikkiriza bebalwana bagenda kukunga abantu kwetulaba ababodaboda mm-hmm. amafuta bagajjawo ageekalakaasa kakati bano ababbi be ababadde basibya akendi mukakube nkatambuziza nnyo ti akendi z'abaganda tuzibbe hmm. kati tekyayiise nakubira nti ekintu kifuuse politico nga buli omwyoe buli minisita ayagala kiryamu paka amiria lwe yakiyoddewo nina ekyo simanyi muno naye ngaakidi